Välkommen till en ny vlogg. Nu är jag tillbaka i Sverige. Det är astråkigt väder. Hallå! Det där är äppelsaft. Äppelsider! Beautiful and sweet Hej, vi är i Pinchos just nu och om det är så att ni har aldrig varit i Pinchos men jag måste bara slå rätt kod först. Så jag måste slå min egen mobilkod. Sen väljer man den närmaste restaurangen som man är i och eh, beställer därifrån. Um, vad ska man ha? Både Pepsi Max och... Oh, men va? Vad äter man här? Um, risotto. Äntligen! Blir vi av med tanten! <laughs> Hejdå! Ursäkta koll på Moa. Hej! De flesta Hon visar sig själv. Hur går det Pradip? Det går bra. Har du beställt cola nu? Eh, nej, jag har inte beställt. Eh, jag ska kolla om de har apelsinjuice och mjölk. Mm, bra. En till höger. Och sen längst till vänster. Längst till vänster. Alltså här borta. Nu ska vi se här vad de säger. Det här är längst till höger. Jag kan inte höger eller vänster. Längst till vänster. Vänta ett tag. Där är vänster. inne, då tittar jag bort, jag blundar. Jag blundar nu. Nu är det Pradivs vlogg här Moa, nu får du skärpa dig. Okej. Hej! Tjena. Äh, I think it's gonna be a long, long time Touchdown brings me Han pratar med någon i telefon. I'm not the man they think I am at home No, no, no, no Sen... Är det... Ja. De här är asbra. De hade öron och grejer också. Mm. Det kanske är därför det kostar... Oh! Asbra. Nice. Jag måste köpa dem. Bra, eh, bra jumpstrumpor. Mm. <laughs> Men, det är inte så att jag... Bara... Men, det är inte så att jag eh, festar ofta och grejer och dricker saft och så. Gör inte eh, du det? Nej. För att, ehm, ja, för att jag tycker att eh, min kropp är mitt tempel. Och jag vill inte stoppa in massa skit i mitt tempel. Därför. Yeah! Kan ni säga vuxenstorlek? Yeah. Hon tog sönder den där eh, galgen med eh, hennes tankekraft. Vänta. Yes. Nej. Så. Mm, Den här har jag varit In där. Så. Nu ser det bra ut igen. Mm. Jag tillbaks i Sverige betyder att jag tränar också. Så här kommer några videos från träningen. har börjat använda Instagram väldigt mycket på sistone. Jag kör Insta-story där jag uppdaterar om vad jag gör, vart jag är. Jag eh, lägger ut mycket bilder som är egentligen genomtänkt eh, så att jag inte bara slänger ut tusen bilder utan jag kollar eh, eller jag tar kort, jag kollar igenom typ hundra bilder sen så väljer jag en av dem eller två av dem. Ja. Ehm. I samband med några ascoola, schyssta, tunga grymma bilder så brukar jag också lägga ut eh, motivationstext som tillhör typ den bilden. Jag skriver inte dem själv, eller jag skriver några av dem men ja, annars är det liksom kända personer, personer som inte ger upp eh, om sina drömmar, om sitt mål eller vad som helst som har skrivit dem. Så om ni vill kolla in det så följ Instagram också. Sen lägger jag också ut videos eh, på när jag gymmar, vilka olika muskeldelar jag kör. Och någonting som jag kallar för måndagslabb. Eh, där jag försöker på något kreativt, originellt sätt, i alla fall kreativt och originellt för mig, eh, skapa en rörelse som jag inte har gjort förut. Oftast så lyckas jag, ibland så lyckas jag inte. Men ja. Nyligen har jag hängt med några på sjukhuset på grund av lite olika saker, men här kommer eh, superduper kort klipp om det. 1. Tvätta händerna med tvål och vatten, alltid efter ett toalettbesök och innan du ska äta. Torka händerna och borra på pappershandduk. Använd gärna handdesinfektionsmedel som finns i behållare vid handfatet. Gör så här. Tag två pumptag desinfektionsmedel. Gnid in medlet noggrant. Be gärna vårdpersonalen om hjälp om du är osäker. Jag känner mig lite... Ursäkta. Nu är vi och Besöker Moa. Jag vet inte riktigt om hon vill synas. Vill du synas? Nej tack. Okej, Moa vill inte synas. Så vi kollar inte på henne. Där är Moa. Äh, där är Sofia. jag brukar avsluta min vecka genom att träna med den här gruppen. Och vi ska köra någon plankstek. Vi kör om tre, två, ett, kör! Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om ni tycker att det är något. så blir det jättenice. Okej. Och jag är bäst. Okej. Tydligen. Men eh, vi ses snart igen. Nej, jag är bättre. Hej